Aki, Leo usipopata kadi hapa na jeli limetajwa utajiona mnyonge kweli. Mama Hadija anasema hakubali, hakubali, hakubali, amepewa kadi yake. Kadi ya CCM alishaipeleka huko ambapo alipewa kadi ya kama. Mheshimiwa, mwingine ambaye ni washukuru ni Matarumbeta. Matarumbeta wamefanya shughuli yetu kwa nzuri nzuri nzuri zaidi. Kuna kikundi cha sanaa, wale watatu waliokuja hapa, nakumbuka wale. Kuna wimbo mmoja tu hakuimba Aki! kumbe <laughs> wote walikuwa sisi wale Nimewapa kadi hapa, mimi nawaona, lakini tusimsahau ndugu wa wazi kaja peke yake, lakini kaja na vitu vyake vyote. Anasema aliko kule ACT kule, amerudi nyumbani kwao kikamilifu na atawaonyesha ACT kwamba sasa yuko nyumbani. Hizo ni baadhi ya shukurani na nawashukuru sana ambao nimewataja, na niwaambie tu kwamba shughuli ndio inaanza. Kwa hivyo hii ni endelevu. Hapa mmejengea nyinyi rekodi maalum. Tukifanya shughuli nyingine yote Dar es Salaam, wale vijana watatu hawa na wao watalipa Waheshimiwa, nimekuja kuzindua tawi amani na haki. Tawi hili kama ambiwa wanachama waliojiunga kutoka CCM ni sabini na tano lakini wamekuta wenzao tisa, kwa hivyo wamefanya wanachama 84. Kwanza wale waliotoka sisi wote tunawakaribisha kwa mikono miwili. Mmekuwepo kule miaka mingi, mmekuja huku. Wale wenyeji wao na kuombeni mwalee hawa wasijione wageni. Mna haki sawa sawa na wale ambao walijiunga na kafu mwaka mbili Mna haki ya kuchukua fomu hata kama kesho kuna ugombea urais, udiwani, ubunge basi mna haki ya kuchukua fomu mkawania nafasi hizo. TAF ni ngangari, kafu ni chama dume, kwa hivyo mjipange. Katika chama ambacho kimeonewa sana katika umri huu wa vyama vingi ni chama cha kafu. Watu wamepigwa, wamedhalilishwa wamefukuzwa kazi, wamewekwa magerezani na wengine wameuliwa. Sasa kwenye siasa mambo hayo huyategemee. Ninaamini kabisa kwa sababu mlikuwa CCM, kwa sababu mlikuwa CCM na mmeingia huku sasa, mtafanyiwa vitimbi hamjahi kuviona, na kuombeni sana sana sana muwe wavumilivu muwe na subira ili yale malengo na dhamira ya chama cha wananchi kafu yaweze kutimia, nyinyi mkiwa ni sehemu ya mchango wa kutimia dhamira hiyo. meambiwa hapo kwamba chaguzi zimeanza. Ni imani yetu kabisa kabisa kwamba mtashiriki kamilifu katika chaguzi hizo, mtania nafasi zote Lililonifurahisha kuliko chote katika tauhidi ni kwamba zaidi ya asilimia sitini ni wanawake, tena wanawake ngangari. Kuna vijana wa miaka kumi na tisa lakini wako mpaka miaka hamsini na tano. Nawapongeza sana sana sana maamuzi mliofanya na kuhakikisheni hamtajutia. Nawezekana kabisa kabisa ukasema kwa nini tulichelewa kujiunga na kafu kafu ni chama cha haki sawa na furaha kwa wote. Kuna wimbo umeimbwa hapa, wimbo ule nchi nzima wanauimba, uwe Chadema, uwe CCM, uwe DC, uwe wote, tena wanaimba wakiwa hawajijui wanaimba vipi, lakini ile rhythm yake. Wimbo gani mnaujua huo? sasa hapa. Oh, chama chama gani? Ukiupiga saizi hapa, watoto wote walioko mitaani, hata kwenye madrasa watatoka, wataimba esifu. Wimbo huu umetangazwa kitaifa. Kwa hivyo nakwambeni tena, kafu ni chama cha kitaifa chama ngangari, chama ambacho kina sifa zote. Kwa nini watawala na kenda masala kafu, na sasa hivi vyama vingine vimeamua kuviandama makafu? Kwa sababu mtu wenye matunda ndio nao, mtu wenye matunda ndio nao tumeenea nchi nzima sisi. Wakati mmoja alishindana na sisi CCM anasema CCM ni chama cha kitaifa kuliko vyama vyote. Mimi nikaambia hapana, CUF ndio chama cha kitaifa kuliko vyama vyote, na nikampa sababu zangu, nikamwambia CCM na CUF wana wabunge bara wote hao CCM na kafu wana wabunge Unguja, Zanzibar, Unguja na Pemba eh? Nikamuuliza, hebu nionyeshe mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano kutoka Pemba ambaye anatoka CCM ana akasema, basi tusishindane. Kama ni hoja hiyo, ni kweli. Sisi tumekuwa na wabunge Tanzania nzima, Pemba, Unguja na bara CCM karibu mara tatu hawajawahi kupata mbunge, hawajapata hawahi kuwa mwakilishi Pemba, lakini TAF katika uhai wake wote imekuwa na wabunge katika sehemu zote za tatu. Pemba nao ni sehemu kubwa, Unguja na Pemba ndio Zanzibar. Kwa hivyo CCM wajue mapema au la kumbusha kwamba kafu ipo inayotendelea kuwepo na inakuja kwa kasi maalum. Ushahidi ni huu, ushahidi ni huu hapa. Mheshimiwa, leo kubwa ilikuwa ni kuzindua tawi na tumezindua tawi, lakini sherehe iliyofanyika hapa sio ya kuzindua tawi, ni ya kuzindua wilaya walioandaa shughuli hii nawapongeza sana sana sana, na wengine waige. Kama kuzindua tawi ni hivi, siku ikitokea tutazindua kata au ofisi ya wilaya, iwe mara kumi kuliko hivi. Wenzangu wameeleza mambo mengi hapa, sitakuyarudia, lakini yaminini kafu Iaminini kafu ndicho chama chenye misimamo ambao haitetereki. Nawapongeza sana sana wa CCM, naona mnavyoonewa, mnavyodhalilishwa katika chama ambacho mmo, nasema hapana, huko tunatoka tunakuja huku. Karibuni sana sana sana, huku ni kwenu kama ambavyo kulikuwa nimesema mwanzo, lakini nasisitiza msijione wageni ni maeneo ya kujidai, na nimeona fulana hapa imeandikwa mji mpya Mpapa, maanake ni kwamba kupe kijiji chote cha mji mpya, so mchezo. Watu sabini na tano CCM, hicho ni kijiji chote kimekokolewa. Nashukuruni sana sana sana, na hao wane watano waliobakia waleteni huko haraka sana. Na mwisho ni kwamba kesho baadhi ya wanachama wetu wataondoka Dar es Salaam na wengine wamenipiga message washaondoka Tabora, Mwanza, wako njiani wanaelekea Arusha. Katika uchaguzi wa kumpata mbunge wa bunge la Afrika Mashariki vyama viwili tu, ilikuwa CUF, ya madume na ACT. CUF ikashinda kwa kura mia mbili na sabini na nne. ACT waliokwenda kule kwa madaha na sare zote walizokuwa nazo mgombea wao akapata kura sabini na nane. Tafu oye! Tafu oye! Sasa asema ile ilikuwa Halimba, ile ya Dodoma ilikuwa nini? Mchezo hasa ishirini ishirini na nne na ishirini ishirini na tano palipo majali aki. Baada ya kusema haya, nashukuru sana, na kama ulisema kwamba kuna ratiba nyingine ambayo inakusubiri na hapa naona wa shughuli yetu kwa huu. Aki, aki sasa nani?